sunny. கரம் தந்துවනම් ඇයි හැඳුළු ඇසුරකේ ඔය තරම් මට ආදරේ නුරස්සනොත් ඔබ නොසිතනා ලෙසින් මිය දේවීම ඔබ නැති වුණොත් සුවින් මගේ ආදරේ තරම් මගේ ආදරේ තරම් මගේ ආදරේ තරම් ගන්න වනම් الحمد لرسلك ويترم මමදුන් පෙම්හැඟුම් මමදුන් පෙම්හැඟුම් මමදුන් පෙම්හැඟුම් නෑගලි අරමින් නොහඬන්න මහා මංගලත් නිතර නිතර හැමතිස්සෙම ඔයයි මමයි වෙන්නෙම අඩ දබර සමාවෙන් ලැබෝ පතකට අඳුළු බින්දු වැටුණා ඔයයි මමයි මේ මංගදිය තුබෙන් නැත්තැපුවා දරාගන්න බැරි ගින්දර පොස්සමිදුට කිව්වා අමාවකට අවසිහි සඳහල නොලැති හොබන්න තල දෙදරන කොට ලිංගතුවත් අඬ වගේ මුළු ලොවම ආදර පිම්වතියට නොදැනෙන හද සුවඳ සාධාරණ වෙන කාටද ජීවත් වන තුරුම සමාවෙන්න පෝපතකට බඳුළු බින්දු වැටුණා ඔයයි මමයි මේ මත් වෙදියක තුවෙන්න පැටවා දරාගන්න බැරිකින්දර බොස්හමිදුට කිවා අමාවකට අවසිහිය සඳහලනු නැදෙහොබයි සඳ කුමාරි මගේ මනාලි දරු පරල උනා තමාරි රැකුළු දොරින් කිබේවි මට එන්න කියා කියා සඳ කුමාරි මගේ මනාලි සඳ කුමාරි මගේ මනාලි දරු පරල උනා තමාරි රැකුළු දොරින් කිබේවි මට එන්න කියා කියා සඳ කුමාරි මගේ මනාලි තබාවි ඇය සේත පලස එලාවි විනිින්දු බිමට වැටේවි මුතුමැලි වගේ පෙනේවි සඳ කුමාරි මගේ මනහලේ කළු වලක්නුලක් නැදේවි සඳ මුහුණ මුවන් කරාවි මට හොඳටම දුක හිතේවි රැගිලි වෙනකත් අනාවි සඳ කුමාරි මගේ මනාලි සඳ කුමාරි මගේ මනාලි තරුවරල උනා දමාවි රැකුළු දුරින් තිබේවි මට එන්නත් ගියා සඳ කුමාරි මගේ මනාලි සඳ කුමාරි මගේ මනාලි තරු පරල උනා නමාවි රැකවුණු දුරින් ගෙබේවි මට එන්න කියා ගියා සඳ කුමාරි මගේ මනාලි පහනක් පාවුනා නිල්වල කුලේ ඒ කනේ මා පැතුම් පාවෙලා ගිය මාතයා එන්නේ දොරු මා පසිනසී ඉදිරි බබල රන්තරක පිදිලා වැඩි අසරල් මම සිහින කුමරි නොසලී මනුව පිරිහි අදරන මෙරි මඩලේ රන්තරක في دل عبدي عصر المضى ذهنك ومريض تاركنا بالبلد لي ريما جيتنا بدنا حبيبي සැමද ඉන්නෙදම මහසලසී රකිවිස් හැමද රන්හරක විදිලා රැදී අසරල් මම සිහිනත් කුමරිවේ නොසලී මනුව කිවිදී හැමද මේ විවාදයේ රන්හරක විදිලා රැදී අසරල් මම සිහිනත් කුමරිවේ අනි බිඳ ඇයි එපුරේ අලුත් බෙවී Genador ඇත්නේ දුක් නුහෙරනේ හිමින් තිබ්බ හිත මොකටද ඔහුලන්නේ හිත මමත් නොමත නුඹ විතරයි වගේ සිතින් නබිනනවා අප සුගන්න නොදී ඇසු දෙකෙක් අදිනවා අහගි අහිංසකි යන්නම උනේ වින්නම් මගෙන් මිදී ඉති පනිවිඳ ඇයි අලුත් වෙවි ඉති පනිවිඳ ඇයි අලුතින් ඔයාට ඇතුරු ඉන්න බාගරහසින් කරු සිදුරක්නේ අහසට සඳ එවිදින් හිතනාජේ කොතැනද අලුත් ඉඩක් සිතෙන් නඳිනනවා අහසුයන් මෙනුලී Esin'deki Medine bana Var edip ahinsdeki Yandı mevzunu Bilmem mahin midi Gidip hani bide Eylülüp Alıp bebi Gidip hani bide Eylülüp Alıp bebi Gidip hani bide Eylülüp Alut verir ඉන්නවනම් මම ඉන්න ඒ සුවඳටියන් යලි ඔබ වෙනකල් මේ අහසම කොතනක ඔබ ඉන්නවනම් මම ඉන්න ඒ සුවඳටියන් යලි ඔබ වෙනකල් සුවඳටිය මාතඟ ඔබ යන්න මන එක නිලු පුල් वत्रतुपुल नेत नीलुपुल वत्रतुपुल वंदते कुलुसिले ओमला राजसुनतिवरु विलतेवर वसंत सलुपी මට කියන්න ඔබ රකොයින්ද මුල නොකලකමන රජස්කොමැතිවරු විලට අර වසන්ත සල්පිල් මට කියන්න ඔබ රකොයින්ද මුල නොකලකමන සුවදතිය මරන්න ඔබ යනුනමන නෙතිලි ලොකල් වත රතු පුල් ලෙස නිලු පුල් වත රතු පුල් හොඳ කැතුණු සිලමන් සුවඳ තියන මන ඔබ යන මන ලෙස නිලු පුල් වත රතු පුල් ලෙස නිලු පුල් වත රතු පුල් හොඳ කැතුණු සිලමන්